Salutare lume, am furat banca, acum poliția ne va aresta, zi. Eh, da, și trebuie să fugim, frate. Se aud cum trage. Oho, va trebui să luăm pe autostradă. Fai, mamă, unul are Hot Ring Racer. Ce polițai? Nebun, Cred că și acela a furat din bancă. Sau e racer. Cel mai probabil. Eu pe munte, poate scăpăm de ei. N-am pe unde. Nu, nu, să nu cădem în apă. Eu nu. pe stânga. Eu ia dă jos de pe pod! Nu pot, trebuie să ajungem în lvă și să ne ascundem. Zici... Asta e, frate! O să stăm în Hawaii, la pușcărie! <laughs> Ah, ai, nu! Haide! Mergi, mergi, mergi, mergi! Nu pot să iau direcție, nu pot să iau direcție! O, să murim! Hai să-i batem. Trebuie să câștigăm lupta. Nu. Se pare că o să stăm mult în spatele gratiilor. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest escape. Și ne vom revedea data viitoare după creșuri și Sper că v-a plăcut și să ne spuneți dacă, vrem, dacă vreți să continuăm această serie sau nu. La revedere!